you

dein Schlaf. Die Engel tun schon jubilieren bei dem Krüpplein musizieren. Schlaf, schlaf, schlaf, mein liebes Kindlein, schlaf. of the joyous day.